北上，北上，全国基本。个地直辖市四个。北京、上海、天津、重庆。对，四个直辖市啊，北京、上海、天津、重。韩国分几个道？我最起知道有几个道，然后。 几个广域市我都知道，你们这个中国人也是一样，省市多一点，多一点，多一点，但是大部分你们都能听说过吧？只有少数一部分，然后不太清楚。你们只要把你们记住的，大部分用的，尤其这个沿海这一块啊，像靠近海边这一块儿的市都记住了。然后中国的四大河流。 啊，长江、黄河、黑龙江、珠江。对，这中国四大林区。东北。这叫什么四大林区啊？东北林区。西南林区。西南林区。南方林区。南方林区。还有那个。还有防护林区啊。这四大林区。那多写两遍呢，在纸上多写两遍。 纸上没有那个字，落后了，落掉，落掉了。珠穆朗，老师，珠穆朗玛怎么写？啊，怎么写呀？纸上没有。 <laughs> 这个啊，狼这个是这个啊，不是个树，这是点儿这儿。中国地形有两个特点：西高东低。啊，西高东低，复杂多样，八个字啊，西高东低，复杂多样。所以呢，这就导致了这个中国的这个河，大部分河流是从什么地方？中国的土地类型，哪几种？山地多，平地少。 对，你拿山地多，平地少，这个在哪看出来？刚才不是说了吗？不均衡。原来就是适合适合种植的这个土地都在哪儿啊？都在这个三大平原这地方，是不是？东北、华北，还有长江中下游三大平原这。但是像这个。 西部地区、青藏高原的这些地方，它就不适合种植，啊，包括这个，呃，像那边新疆那边靠近沙漠那一块更不适合种植。你在这个山东这边也能看到，山东这边，你像文登啊、威海这边还是比较适合种植。但是你像西边去，西边去全是山，很多的山，而且山上什么，都是石头，就不合，就是不适合种植。所以这个土地资源分布很不均衡。 或者不平衡不行啊！中国的主要油田有哪些？黑龙江大庆油田、胜利油田、辽河油田、中原油田。就是黑龙江啊，大庆油田。黑龙江这个大庆油田是中国最大的油田啊，是最大的。